देखिए जनपद आगरा से फोर्सिबली कुछ लोग एक बस को ले गए थे तो वो बस जो है वह पुलिस द्वारा सर्च उसमें कराया जा रहा था हमारे द्वारा पूरे जनपद में तो उसमें एक डीहरघाट थाना है हमारे जनपद का थाना बल रही उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद